Здравствуйте, коллеги! 17-18 июня мы с Олесей Лисецкой проводим курс «Успешная клиника» или «Успешный стоматолог». Курс состоит из двух частей. Я рассказываю про продвижение, Олеся Лисецкая рассказывает про успешную коммуникацию. Воплоти все то, что мы будем вам рассказывать в жизнь вашей клиники, а, в ваш ежедневный стоматологический прием в ваши рабочие будни, вы однозначно станете более успешным. Вам легче будет находить общий язык с пациентами, понимать их и эм, объяснять им свою точку зрения. Однозначно усилится ваше сарафанное радио, вы поймете, как управлять этим процессом, а если вы поймете это, то вы сможете предотвратить такие явления, как сезонные а, сезонное снижение активной записи, например. Также всегда можно поднять уровень среднего чека, когда пациенты к вам лояльно настроены и хотят лечиться только у вас. Очень много преимуществ у <laughs> тем этого курса. Подробности указаны на сайте. Если кто-то был на моем курсе или учился у Олеся, то может выбрать один день из представленного курса. Приходите